Me deixe sangrar, me veja morrer. Eu não vou gritar, não vai doer. Eu amei ela, me machucou. Viu ela levantar, me derrubou. Olhe pra mim, sinta a dor. Estou aqui. chorando com o vazio Estou gritando, ninguém me ouviu Estive caminhando sozinho Estou quase desistindo Eu me perdi no caminho Me deixe sangrar, me veja morrer. Eu não vou gritar, não vai doer. Eu amei ela, me machucou. Viu ela levantar, me derrubou. Olhe pra mim. sozinho. Estou quase desistindo. Eu me perdi no caminho, mas continuo sou Me deixe sangrar, me veja morrer. Eu não vou gritar. olhe pra mim Sinta a dor, estou aqui Me magoou, estou chorando com o vazio Estou gritando, ninguém me ouviu Estive caminhando sozinho Estou quase desistindo. Eu me perdi no caminho, mas continuo sou.